啊，那你呢？哈，出现。那那你哪呢？变。好，各位同学，大家好，欢迎来到陈秋荣老师的三 D 魔法世界。啊哈，各位同学们，大家好，欢迎你们来到陈秋荣老师的。 三 D 设计的世界，我是这门课的授课老师陈秋勇老师。啊，老师知道很多同学呢，一听到要画三 D，都会觉得非常的难哦。但是来上陈秋勇老师这门课的同学，你们完全不用担心这个问题哦，因为呢，所有学习本课程的同学。 都不用具备任何有关三 D 设计的基础或相关知识哦。而本课程呢，我们将由浅入深的方式，带领各位一窥三 D Max 的天堂。 陈老师将使用 3D Max 这一套软体，来教各位同学学习如何将日常生活的物件制作成为一个 3D 的物件。每一个单元都会教各位同学从模型设计的重点、基本物件的建模，以及呢 3D 物件的成品细节制作。 毫不藏私的将完整的技法，以影片拍摄的方式呢，忠实的呈现给大家。过程中，陈老师除了非常详尽的说明制作 3D 模型的每一步技巧外，还会适时的补充 3D 设计的相关知识哦。在本课程中，我们会依序完成像是茶壶。 喝茶的杯子，所组成的茶具组，还有小椅子、单人床、楼梯、各种开门方式的大门、各种开窗方式的窗户、可爱温馨的小房子。 可种于花园中各种常见的树木哦。房屋外面的保护围墙，还有呢，需要进阶技法的花瓶，多变化的沙发组有三套：单人沙发、双人沙发以及三人的沙发。 所组合的沙发组，同学最后呢，可将本课程所教导的，所有 3D 的模型，以同学自己喜爱的搭配模式，加上自己的巧思，组合成一个属于同学自己的可爱的家哦，请看，这样呢。 会让完全不会 3D 设计的各位同学，经过陈老师的课程后，像是通过魔法的洗礼，一瞬间，嘿，就从新手变成了老手，制作出令人惊喜的 3D 专业模型，可爱的家。欢迎各位同学。 选修本课程，那我们下次课堂上再见喽！我是陈秋红老师，谢谢大家，嘿。